Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andre Channel Community Di kesempatan malam hari ini Di video saya malam hari ini Saya akan melanjutkan ekspor malam Di tempat angker Yang kemarin Di video saya sebelumnya Saya dikejutkan dengan bola api Nah untuk malam ini Saya akan mencoba lagi Untuk mencari bola api tersebut Dan saya uh, akan memasuki tempat angker kemarin itu dimana tempatnya itu konon katanya warga sekitar eh, daerah saya tempat itu sangat mistis yang intinya terlalu banyak sa apa campur tangan makhluk-makhluk halus bila mana orang sekitar tuh melewati jalan di sekitar sini ataupun melintasi jalan di sekitar sini ada seperti ataupun semacam gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Oke lor, jangan lupa saya minta dukungannya, like, comment, subscribe video saya dan tonton sampai habis. Seperti apa videonya? Ikuti terus. Let's go. Oke lor, saya ini posisinya udah mulai turun ya lor, mulai turun jalan ini mulai mendekati untuk uh, suara air mengalir di bawah sana udah mulai terdengar seperti apa lanjut lur kita ikuti lur kita lihat loh bareng-bareng lur dan ini lur untuk posisinya itu uh, untuk sekitar sini tuh ribut banget loh. nih untuk jalannya di sisi badan jalan kanan kirinya di sisi jalannya itu ribut banget dan ini udah posisinya udah menjurang sana ya lor ya sudah sudah menjurang seperti itu nah itu sudah menjurang oke lor kita lanjut kita lihat lor Nah, oke lor, saya di sini posisinya ini udah mulai menanjak nikung ya lor nah di tempat inilah seringkali orang itu eh, salah ini di apa ya intinya di ini saya sudah mulai merinding loh di sudah mulai merinding loh jadi saya sudah masukin atau mendekati uh, apa ya namanya aliran sungai itu untuk yang mutus jalan antara dusun empat dan dusun 3 nya atau dusun saya lihat tuh ini ini loh posisinya loh sangat ribut banget loh ini loh situasinya loh ini juga udah jurang lur ya sudah menjurang seperti itu lur tempatnya lur tuh. nah oke lur kita lanjut lagi ke bawah kita lihat seperti apa let's go Oke lor, untuk saat ini lor saya melihat ada sebuah motor. Nah ini saya melihat sebuah motor di sini lor. Ini kayaknya motor sekitar warga yang lewat sini. Ini, ini lihat sini rusak mungkin lor ya. Kita Ditaruh di sini. Untuk malam dia nggak berani ngambil. Mungkin kemalaman tapi ditinggal di sini. Terus dia pulang. Mungkin besok yang mau diambil. Motornya seperti ini. Dan ini saya udah mendekati untuk posisi uh, kalinya yang memutus jalan antara dusun 4 dan dusun 3 seperti apa lor? lanjut kita lihat lor nah ini lor seperti ini lor situasinya lor ini yang di yang tadi saya bilang untuk kalinya nih kalinya seperti ini ini memutus jalan antara dusun 4 dan dusun 3 sana juga menanjak sana menanjak ini posisi tadi turun sana menanjak sana menanjak dan ini ini air ini mengalir lur ini kalau banjir ini naik ke sini lur nih ini kalinya ini nggak bisa buat lewat untuk airnya nih seperti ini lur nah itu akses jalannya lur sana lur uh. ini dan ini untuk situasinya seperti ini Ya, Oke lor, ini saya posisinya udah di pinggir pematang sawah ataupun lebungnya kalinya dan ini posisinya seperti ini dan itu udah hutan ya lor di sebelah sana itu udah uh, kayak pesawahan cuman nggak digarap loh nggak diurus jadi dompot seperti itu dan di sinilah uh, seringkali terjadi sesuatu-sesuatu cuman yang seringkali di atas tadi coba saya mau meribu ke atas lagi di atas sana nanti seperti apa kita lihat bareng-bareng lor let's go udah nyampe di pertigaan yang dimana di tempat ini ini kalau yang sebelah kanan sana itu akses dari desa saya dari kiri saya itu juga akses dari desa saya dan untuk yang ke sana ke bawah ini yang akses untuk penghubung antara dusun 3 dan dusun 4 nya dan di pertigaan ini seringkali warga sekitar saya itu kalau melintasi tempat ini sering terjadi hal, hal gaib kalaupun naik motor dia terjatuh di sini ataupun motornya mati dengan sendirinya dan itu pun sering sering kali terjadi katanya itu bola api itu yang identik dengan bahasa orang-orang sekitar saya itu menyebutnya mamang. <clears throat> dan seperti apa kemamang juga saya belum tahu <clears throat> tentunya juga belum tahu cuman katanya ya kayak gitu dia tidak berpengetahuan apapun cuman kalau kena sinar nah, kena sinar baterai ataupun kena sinar cahaya-cahaya putih dia itu menampakkan wujudnya seperti bola api dia tuh identik menyerang dia nggak suka dengan cahaya nah malam ini saya di petikan ini ya, <clears throat> tadi juga saya sudah menelusuri ke bawah sampai ke atas lagi <clears throat> dari pertigaan saat ini saya akan mencoba pancing dengan sinar-sinar nah, seperti sinar LED kamera saya, sinar lighting uh, pendukung lampu saya untuk malam ini supaya apa dia mau keluar dan mau mendekat ke saya kita lihat kita mati di sini kita lihat di sini seperti apa kalaupun dia mau menampakkan diri dia mau mau keluar kita lihat bareng-bareng sini memang benar-benar ada penampakan bola api itu lur itu kalau benar-benar makin gede lur itu saya nggak berani dekat ke sana karena agak jauh itu udah kelihatan lur udah kelihatan apinya lur nah, itu posisinya kita mau nyari yang tadi itu jatuh pertama langsung muncul lagi lur lur makin gede kena sinar kita lur saya juga takut lur ternyata bener lur di sini ada warga yang katanya angker dan ada bola api ternyata nyata bener loh itu bola apinya loh tuh nggak mau padam padam karena dia tuh terkena sinar apa lampu saya loh kalau dia terkena sinar lampu saya dia nggak bakal mati tuh makin gede tuh loh loh nah coba ini saya matikan dulu kameranya nanti <clears throat> setelah mati sejenak lampu kamera dia mau hidup lagi apa enggak ataupun dia masih hidup apa enggak Oke lor, lor, ternyata benar lor. Begitu saya matikan lampu led lighting saya ini cuma pakai lampu HP lor, led HP lor, itu mati lor. Di sana lor nggak kelihatan lor. Di sana mati, nggak kelihatan lagi untuk api tadi. Begitu saya matikan lampu led saya, lampu lighting saya mati lur nggak ada nah ini saya cuma menggunakan lampu flash HP ternyata bener lor di sini sangat menyeramkan saya sudah percaya bahwa malam saya malam hari ini saya sudah membuktikan benar-benar kalau di sini benar-benar ada yang namanya bola api ataupun kata lainnya kemama dan tentunya untuk para sedulur-sedulur semua jangan lupa selalu tonton video saya Andre Channel Community dan jangan lupa selalu saya sarankan untuk like, comment, subscribe untuk video-video saya demi membantu perkembangan channel saya. Dan saya ucapkan untuk sedulur-sedulur semua yang udah like, komen, subscribe di video saya, saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan dijauhkan oleh bala bilahi. Untuk kesempatan malam hari ini, di video saya ini, saya akhiri dulu. Sampai jumpa lagi di video video saya yang lainnya. Saya tutup. Wabillahi taufik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.